Mm-hmm. В данной песне всего три аккорда. Значит, если играть без баре, то тогда мы ставим каподастер на третий лад. Первый аккорд у нас аккорд ЕМ, эм, второй аккорд это Д, третий аккорд С, и затем опять идет аккорд ЕМ. Эм. Вот таким вот образом. Самый простой вариант 4 раза вниз. Как играть бой? В медленном темпе бас удар вверх, глушение вниз, вверх. Можно играть, в принципе, вот такой бит.